몸? 몸아이 ejercicio le pont. Ouais. Vas-y, je te laisse faire. Merci. Pouguette. <laughs> Vas-y. <laughs> bah vas-y, sortez si ça va trop cuit bây giờ uhm. và một người bánh mì ừ. Thank you. un dernier ou pas Attends. <laughs> Ah, ça m'a changé de compte A few moments later. Et voilà Manimi <laughs> Regardez les eux là. Ça sert rien que j'en fasse moi. Hein ils sont trop forts, ils sont trop forts. Je vais arrêter. <laughs> C'est bon, j'arrête le sketch, je fais que de regarder les vidéos. Non. C'est <laughs> oh, pour la motivation. non, c'est sûr. ils So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. <gasps> Il a pas sauté deux tables comme... Regarde ce qu'il vient de sauter Regarde la hauteur des tables Regarde <laughs> Comment c'est possible Putain mais c'est pas possible Il y a, y, y, y a un montage Attends non, j'ai perdu le moment. il y a un montage. T'as vu comment il saute Regarde. Oui, je pense. Ah non, il n'y a pas montage. Il, saute, il saute trop haut. Il saute vraiment trop haut. J'ai jamais vu ça. Ah, mais il vraiment What Mais attends, mais t'es sérieux il est, trop fort en plus. il, sait ce qu'il est Oh my 2000 years later. Faut que tu choisis sinon tu les vois pas. À mon avis, tu devrais... Ah oui, ah oui non, c'est le B. J'ai l'impression que c'est fort en bleu, Mais là, mets pas trop de vert, t'as vert. Voilà, comme ça, ça va être pas mal. J'ai l'impression qu'à la base, la pellicule elle a l'air d'être forte en bleu, mais après, je sais pas connais pas trop. Oh, mais t'es là, toi Bah c'est... Il s'est mis sous la boîte Regarde. C'est chaud, là C'est bien. Ça va être aussi triste que lui quand il va partir. Enfin, quand elle va partir. Elle Je le laisse. Non. <laughs> Je te laisse. En vrai, j'aimerais bien, mais... T'es content Oui. <laughs> Moi je suis en tongue. Mais c'est pas possible. Quoi Faut faire avec les chaussures. Non. Oui, bah oui. <laughs> J'essaye en tongue. Filme si tu veux. Ouais. J'y arrive, hein C'est dur. Comment ça fait du bruit. Oui, tu fais peur au chat. <laughs> Vas-y, tu vas arriver. Attention. Boum. Boum.